Halo, państwo, drodzy, halo! Państwa! Halo! Halo! No dobra. Dobra, następny. Nagrałem trochę pod kolem, jak się Drodzy Państwo, to teraz drodzy Państwo, strażacy szybciutko zmieniamy się. Państwo to w prawą stronę, strażacy z lewej. I szybko zmieniamy się. Zostaje tylko papieru. Co gadamy? Nie puści. Prosimy o sprawne ustawienie się panowie. No zobaczymy czy dobre, ale będą. Powesoły się to tam zaraz, wiesz? Zaprosiłem go już wiesz przy okazji na powstanie Hołowskiego otwarcie słusznie. A kiedy? Po przyszłym roku, nie? No wiesz, e, ja mam taki pomysł, ja mu powiem Wojtowi, żeby wiesz, nie, nie otwierać tego tak, bo na powstanie nadać imię powstanie Hołowskich, wiesz? No. To centrum sportowe jeździ. I tam się będą zawody powstańców odbywać co roku, nie? No, wiesz, i to już idzie historia, nie? I to trzeba poukładać. Dobra, na śród nogi. się postarali, żeby grać. ale sobie musimy koło ustalić. Proszę Państwa, teraz policjanci bardzo prosimy. Halo, policjanci do zdjęcia. Myślę, że dużo ludzi, Bardzo prosimy Panowie policjanci sprawnie. Przecież ja tam skakałem <laughs> na zwykły. No. Tam mnie się kurde, tam nie wiem jaki rekord był, ale... No to jest 40. No. Stare 40. No. Panowie policjanci, bardzo proszę. to, Trzecie Panie, na bok, halo, halo. A kuku, a kuku, a kuku. Dobra. To chyba dobrze, dziękujemy serdecznie. I teraz ostatnia grupa organizatorów, bardzo proszę sprawni, drodzy Państwo, za to, że teraz ustawiają się rozmowy z Panem Prezydentem. To jest ostatnie zdjęcie. Nie nie no ale tam był dobry pomysł, to był dobry pomysł, to zrobili to to jest

Brawo!